X кашнулся. ЛВП. Спи спокойно. Остался один. 30 секунд. Kim bereit dort? Prospekt. Markt da, so ja, mich bei dir. па деген Қаш, қаш, қаш, қаш, сайт, қаш. You don't have time, run side. 10 секунд. Ран, сука. ей қота қойсын Хорош, блядь. <laughs> <laughs> <laughs>